Y otra vez no, y otra vez no, Y otra vez no, lo único que digo es perdón No puedo olvidarme y menos fallar Solo es una oportunidad, solo tú y yo Y otra vez no, lo único que digo es perdón no puedo olvidar ni menos fallar Solo es una oportunidad, solo soy yo Y ahora QUÉ me dice que no me quiere ver Sabiendo que hice todo por vos, mujer Y no puedo entender Al límite de la locura por tus besos Y aunque así lo pienso yo no quiero ver Detrás de todo lo malo sin hay lo bueno Solo quiero que sea como en el comienzo Ya no dé más vueltas, decir que sí Saca esa cuenta, decir que sí Solo una respuesta, decir que sí Solo una respuesta Pensando bien, ya me cansé, ya no voy a Si a tu alma no voy a llegar ¿Para que seguir buscando esa eternidad? Sabiendo que no es así, nada es así Siempre hay un final Ya no busco más Dejé que pase solo, déjame volar pase solo déjame hablar Solo contra todo sé que puedo más Sabiendo que estoy solo y puedo más Y puedo más Y otra vez no Lo único que pido es perdón No puedo olvidar ni menos fallar Solo es una oportunidad, solo estoy yo Y otra vez no perdón No puedo olvidar ni menos fallar Solo es una oportunidad, solo es tú y yo Solo soy yo, solo soy yo, solo estoy yo